ཚཚང བྱིས བྱེ དེ བྱེ དེ བྱེ དེ དེ དེ དེ དེ yati tte no e on e pa ni date so son do la ku jin ne sei ni kon an do ki to ni e ke se wa chi la pa to ra ya ni gu ya ra cho chi tte so ne na na su no ni mi po ri de ta na su n do ma me ki o ngi yo na to mo ke o wa chi yo ni ma su po so no na ma chi yo ni ma su mo ke wa chi yo ni na to pi so no na ma chi yo kan sa mu ni ga ka la man ma sa 茶 Jirte na, rome pas de daço son a